Good afternoon, everyone. Uh, this is Abraham from AKTube Nazare. Read, write, listen and speak እነዚህን አራቱን የቋንቋ ክህሎቶች ባጣመረ መልኩ በዚህ class ትንሽ ልምምድ ለማድረግ እንሞክራለን። ይህ class lesson 23 uh, ላይ ያለ class ነው። uh, ስለዚህ uh, ድንገት ወደዚህ class እግር ጥሏችሁ ጎራ ያላችሁ ካላችሁ ከታች subscribe የምትል ቀይ button አለች። እሷን subscribe በማድረግ የ YouTube ቻናላችንን መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ሬድ ራይት ሊስን ስፒክ ኦኬ። ሬድ ማለት ማንበብ ማለት ነው። Write መጻፍ፣ listen ማዳመጥ፣ Speak መናገር። Okay የማንበብና የ መጻፍ ክህሎታችሁን ለማሻሻል እየተጋችሁ ያላችሁ አሁን ቪዲዮውን እዚህ ጋር አቁማችሁ በአዘጋጃችሁት ወረቀትና እስክሪብቶ ላይ ወይም ባዘጋጃችሁት ደብተር okay በእስክሪብቶችሁ በመጠቀም እዚህ ላይ ያለውን ነገር ሙሉ ለሙሉ ትገለብጣላችሁ። በምትገለብጡበት ሰዓት ያኔ የመጻፍ ችሎታችሁ ይሻሻላል። እየገለበጣችሁ ባላችሁበት ሰዓት ደግሞ ምን ታደርጋላችሁ? ታነባላችሁ። ማለት ነው። Alright so uh, እንግዲህ ያንን አድርጋችሁ ስትጨርሱ እንደገና play በማድረግ ከኛ ጋር uh, lesson ኡን መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጥታ ወደ discussion ኡ ከማለፌ uh, በፊት irregular verbs ስለሚባሉ ነገሮች ትንሽ እንደ ክለሳ የሚሆን ነገር እዚህ ጋ ለመናገር ልሞክር። Irregular verbs verb ኦች D ወይም ደግሞ ED በስተመጨረሻቸው ይጨምራሉ። እነዚህ ምን ይባላሉ? Regular verbs ይባላሉ። Okay regular regular verbs ማለት ምናቸው? መደበኛ ግሶች ይባላሉ። ለምሳሌ መደበኛ ግሶችን ለማየት ጥረት ብናደርግ እዚህ የመጀመሪያው አረፍተ ነገር ላይ promised የሚለው ይሄ regular verb ነው። ለምን በስተመጨረሻው ED ስለጨመረ ግን በስተመጨረሻው ED የሚጨምር ግስ ሁሉ regular verb ነው ወይ ብለን ጥያቄ ብንጠይቅ አይደለም። እዚህ ጋር በስተመጨረሻው ED የጨመረው ወደ past ለመቀየር ሲፈልግ በስተመጨረሻው ED የሚጨምር ግስ ወይም ደግሞ D የሚጨምር ግስ ወይም verb እሱ regular ይባላል። Irregular የሚባል ደግሞ በስተመጨረሻው D ወይም ED አይጨምርም፣ ነገር ግን የራሱ የአቀያየር መንገድ ተከትሎ irregular በሆነ መልኩ ኢ መደበኛ በሆነ መልኩ ይቀየራል። ለምሳሌ come አንድ ጥሩ ምሳሌ ነው የሚሆነው። Come came Okay came ይሄ irregular verb ነው። ስለ regular verb እና irregular verb በዝርዝር ለማየት ጥረት አድርገናል። በዚህ class መጨረሻ ላይ video playlist ውስጥ video description ውስጥ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። Regular verb ኦችን በርካታ ግሶችን ለማየት ጥረት አድርገናል። ብዙ ተማሪዎች ደግሞ ከዛ class ስር ብዙ የ irregular verb አይነቶችን ዘርዝረውላችኋል። ስለዚህ የ irregular verb ስፋቱን ወይም ብዛቱን መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ሬጉላርና irregular verb ይህን ያህል ከተነጋገርን ልዩነቱ ግልጽ እንደሆነ ተስፋ አረጋለሁ። በብዛት ለማወቅ ግን በብዛት የ irregular verb አይነቶችን በብዛት የ regular verb አይነቶችን ማሰስ ማንበብ ተገቢ ነው። እዚህ class ላይ ያሉትንም ማስታወስ ተገቢ ነው። alright so uh, ወደ መጀመሪያው discussion አችን እንለፍ። to come okay come ማለት ያው uh, ሁላችንም ይህንን ግስ I think uh, እናውቋለን የሚል እምነት አለኝ። come ማለት መምጣት ማለት ነው። ን he ፕሮሚስድ to come. ፕሮሚስ ማለት ቃል መግባት ማለት ነው። he ፕሮሚስድ to come ለመምጣት ቃል ገብቷል። come please come please ማለት እባክህ ማለት ነው። okay so come ከማለት ፕሊስ ካም ብንል የተሻለ ነው ማለት ነው። so please come እባክህና። coming we are coming okay እንመጣለን። we are coming መጣንም ይሆናል። okay future ንም ያሳያል። at the same time present continuous ነው። so we are coming መጣን። now come uh, የሚለው እዚህ ጋ ግስ okay ING ሲሆንና past ሲሆን የትርጉም ልዩነቱ የጎላ አይደለም። okay ትርጉሙ ልዩነቱ የጎላ ልዩነት አይኖረውም። ምንድነው ልዩነት የሚኖረው? የ form ልዩነት ነው የሚኖረው። ING ሲሆን በራሱ ኦኬ ከኦግዚለሪ ቨርብ ጋር አብሮ ሲሆን uh, ምንድነው የሚሆነው? present continuous ይሆናል። okay come came ሲሆን ደግሞ past ይሆናል። will come ሲሆን ደግሞ simple future ን ያሳያል። ስለዚህ I will come ብል እመጣለው ነው ያልኩት። I come ስል ግን መጣሁ ነው። I came መጥቼ ነበር። so ትንሽ የጊዜ ልዩነቶች ነው እንጂ ያሉት ዋና የትርጉም ልዩነት እንደሌለው ማስገንዘብ እፈልጋለሁ። ኦራይት ን uh, እዚህ ጋር መጀመሪያ I come okay he comes she comes it comes you come we come they come መምህሩ ሲያነብ በአሜሪካን accent የዛን ጊዜ የማዳመጥና የመናገር ልምምዱን በደንብ እናካሂዳለን። ኦኬ አይ ኬም፣ ሂ ኬም፣ ሺ ኬም፣ ኢት ኬም፣ ዩ ኬም፣ ዊ ኬም፣ ዘይ ኬም። okay። I will come እመጣለሁ። he will come ይመጣል። she will come ትመጣለች። it will come ይመጣል። ለምሳሌ መኪናው ሊሆን ይችላል። okay? it refer የሚያደርገው thing ነው ብለናል። thing thing ነገሮች ናቸው። okay? you will come ትመጣለህ። okay? we will come ይመጣሉ። they will come ይመጣሉ። okay? we will come እንመጣለን ይሆናል። okay? we will come alright then ወደ ሁለተኛው ሳልፍ ቱ ሊቭ ሺ ፕሮሚስድ ቱ ሊቭ ኦኬ ሊቭ ማለት ኤልኢ ኤ ቪኢ መተው ማለት ነው መተው ወይም መሄድ ኦኬ መልቀቅም ይሆናል ኦኬ የተለያየ ትርጉም አለው እንዳገባቡ ን ቱ ሊቭ ሺ ፕሮሚስድ ቱ ሊቭ ኦኬ ለመሄድ ቃል ገብታለች ሺ ፕሮሚስድ ቱ ሊቭ ፕሊዝ ሊቭ እባክህ ሂድ ኢት ኢዝ ሊቪንግ ኦኬ ኢት ኢዝ ሊቪንግ እየሄደ ነው። it is leaving። መኪናው የት ሄደ? it is leaving። አሁን እየሄደ ነው። okay? it is leaving። left። it is left። left መተውም ይሆናል። okay? left መተውም ይሆናል። it is left። it was left። it will be left። ይቺ it የምትለዋ ሰውን refer አታደርግም ብያለው። ነገሮችን ነው refer የምታደርገው። okay? መኪናው የት ሄደ? it is left። it is left። ሄደ። አሁን አሁን ሄደ። it is left። it was left ሄዶ ነበር okay it will be left ይሄዳል ይሄዳል alright then I leave left የምትለዋ ይቺ ምናልባት left እና right ትርጉም የ left የሚለው ግራ right የሚለው ቀኝ አድርጋችሁ ልትወስዱት አይገባም እንዳገባቡ ትርጉሙ እንደሚለያይ ማስተዋል ያስፈልጋል ማለት ነው አይ ሊቭ ኦኬ ሂ ሊቭስ ሺ ሊቭስ ኢት ሊቭስ ዩ ሊቭ ዊ ሊቭ ዴይ ሊቭ Okay, I left, he left, she left, it left, you left, we left, they left። እነዚህ ምን አይነት ግሶች ናቸው? irregular ግሶች ይባላሉ። ምክንያቱም በስተመጨረሻቸው ዲ ወይም ED ን ስላላስከተሉ ወደ past ሲቀየሩ ማለት ነው። ስለዚህ ትርጉማቸውን ተነጋግረናል። አሁን የሚቀረው ምንድን ነው? እያዳመጡ መናገር come የሚለው ትርጉሙን ተነጋግረናል። leave የሚለው ትርጉሙን ተነጋግረናል። መተው ወይም መሄድ ነው ብለናል። okay left ም ተመሳሳይ ነው። የ leave past ነው left። okay leave present ነው። left past ነው። ስለዚህ እኔ I leave ብል ሄድኩ ለማለት ነው። I leave okay። he leaves ሄደ። then I left ሄጄ ነበር። he left ሄዶ ነበር። okay ነበር okay she leaves ሄደች፣ she left ሄዳ ነበር፣ ለቃ ነበር እንደማለት ነው ትርጉሙ። okay ሌሎች ከዚህ ጋር የሚገቡ የአረፍተ ነገሩ ማሟያዎች ወይም complement ኦች ሲገቡ ደግሞ አረፍተ ነገሩን የበለጠ ሙሉ የሚያደርጉ ይሆናሉ ማለት ነው። ነገር ግን በዚህ class የነዚህን የ irregular verb ትርጉሞቹን የቃላቶቹን ትርጉሞችና አነባበባቸውን ካወቃችሁ በቂ ነው። አሁን መምህሩ ሲናገር እናንተም ድምፃችሁን ወጣ አድርጋችሁ ትናገራላችሁ። ተዘጋጁ። አንድ ሁለት ሶስት ጀምሩ። Repeat each word. Irregular verbs. To come. He promised to come. Come. Please come. Coming. We are coming. I come. He comes. She comes. It comes. You come. We come. They come. I came. He came. She came. It came. You came. We came. They came. I will come. He will come. She will come. It will come. You will come. We will come. They will come. To leave. She promised to leave. Leave. Please leave leaving. It is leaving. Left. It is left. It was left. It will be left. I leave. He leaves. She leaves. It leaves. You leave. We leave. They leave. I left. He left. She left. It left. You left. We left. They left. ኦራይት uh, እንደገና አንድ ጊዜ እንደግመዋለን። uh, uh, አንድ ጊዜ መድገም እንደገና ተገቢ ነው። ነገር ግን ጊዜ ሲኖራችሁ ደግሞ በጣም መደጋገሙ ደግሞ ተገቢ ነው ማለት ነው። ጥሩ ነው የሚሆነው። አንድ ጊዜ እንደግመዋለን። አንድ ጊዜ ስንደግም ድምፃችንን ወጣ አድርገን በኮንፊደንስ እንደግመዋለን። ማለት ነው። ተዘጋጁ። አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ ጀምሩ። Repeat each word. Irregular verbs. To come. He promised to come. Come. Please come. Coming. We are coming. I come. He comes. She comes. It comes. You come. We come. They come. I came. He came. She came. It came. You came. We came. They came. I will come. He will come. She will come. It will come. You will come? We will come. They will come. To leave. She promised to leave. Leave. Please leave leaving it is leaving left it is left it was left it will be left I leave he leaves she leaves. It leaves. You leave. We leave. They leave. I left. He left. She left. It left. You left. We left. They left. alright uh, እንግዲህ አሁን የሚቀረን ነገር ምንድን ነው? exercise ነው ለልምምዳችሁ የሚሆን okay፣ እያዳመጣችሁ እንድትጽፉ የሚያደርግ አንድ exercise የሚቀጥለው ቦርድ ላይ ይሰጣችኋለሁ። ይሄ exercise ታዳምጣላችሁ። ከዛ በኋላ ካዳመጣችሁ በኋላ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ባዘጋጃችሁት ማስታወሻ ላይ በመጻፍ check ታደርጋላችሁ። መልሱን እታች comment ኡ ቦታ ላይ የመጀመሪያው የ comment section ላይ okay እዛ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። አንድ ቀን ሁለት ቀን ከሞከራችሁት በኋላ ነገር ግን እርግጠኛ ነኝ በጣም ቀላል ነው የሚሆነው። smart የሆነ ተማሪ በደንብ የገባው ተማሪ ሙሉ ለሙሉ ጥያቄውን ይመልሰዋል የሚል እምነት አለኝ። የሚቀጥለው ቦርድ ላይ ጥያቄውን እሰጣችኋለሁ። ኦኬ አብራችሁኝ ቆዩ ሶ ኤክሰርሳይሱ የሚሆነው ምንድን ነው ሊስን ኤክሰርሳይዝ okay listen listen and write listen and write ወል ቀለል ለማድረግ ያህል መምህሩ ይናገራል ኦኬ ሶ መምህሩ ሲናገር የሚጀምረው to begin ብሎ ነው። ኦኬ ቢኢጂ አይ ኤን ኦኬ ቱ ቢግን ብሎ ነው የሚጀምረው። then ይቀጥላል። so to begin ትላላችሁ። ከዛ ከታች ደግሞ okay። እንደገና begin ይላል። ከጎን ያለውን ትጽፋላችሁ። ዜን ቢግኒንግ uh, ይላል። okay beginning B E G I N N I N G okay beginning ዜን ቢግን ቢ ኢ ጂ ዩ ኤን okay እነዚህን በመጠቀም uh, እስከ መጨረሻ ድረስ የተለያዩ okay እንደ I okay ይጠቀማል okay he እነዚህን ትችሏችኋላችሁ። he she it okay የመሳሰሉ በጣም በርካታዎችን ይጠቀማል። so ቀደም ሲል ለማየት በሁለቱ okay ልምምዶች ለማየት ጥረት አድርገናል። ስለዚህ እያዳመጣችሁ ምን ማለት ነው መለማመድ ወይም ደግሞ እያዳመጣችሁ ለመጻፍ ሞክሩ። እንደገና ደግማችሁ መጻፍ የምትፈልጉ ከሆነ ቪዲዮውን ወደኋላ እያደርጋችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። ጀምሩ። One, two, three. To begin. She promised to begin. Begin. Please begin. Beginning. We are beginning. Begun. It is begun. It was begun. I begin. He begins. She begins. It begins. You begin. We begin. They began. I began. He began. She began. It began. You began. We began. They began. I will begin. He will begin. She will begin. It will begin. You will begin. We will begin. They will begin. ኦራይት uh, አንዴ እንደግመዋለን። okay listen and write ይሰኛል የዛሬው exercise። ትንሽዬ ከበድ ሊል እንደሚችል እገምታለሁ። ነገር ግን smart የሆነ ተማሪ እርግጠኛ ነኝ ቀደም ሲል የነበረው ቦርድ ላይ ምሳሌ ለማየት ጥረት አድርገናል። እንደ to come እና to leave። okay ልክ በዛ አይነት መልኩ ነው መምህሩ የሚያነበው። ነገር ግን መምህሩ ሲያነብ እያነበበውን ለመጻፍ እንድትሞክሩና እንድትለማመዱ ያህል ነው። እርግጠኛ ነኝ ሞክሩት። okay መልሱን የመጀመሪያው comment ላይ በመሄድ የማስቀምጥላችሁ ይሆናል። ግን to begin ካለ በኋላ ምንድን ነው የሚለው? ሺ ፕሮሚስድ ቱ ቢጋን። ኦኬ ሺ ፕሮሚስ ቱ ቢጋን። ቢግን ካለ በኋላ please begin። okay beginning። okay we are beginning። okay we are we are beginning okay እንዲቀላችሁ ኦኬ ቢግን ኦኬ ይሄ ቢግን ቢኢ ጂዩኤን የዚህ የቢግን ወይም መጀመር ማለት ነው። begin ማለት okay so የዚህ past ነው። begin irregular verb ነው። then it was begun። it was begun። so I ይልና ደግሞ አይ ቢግን ቢኢጂአይኤን ኦኬ ዜን ሂ ሺ ኢት አንድ አይነት ነው የሚደግመው። ከዛ ሁለተኛ ላይ I ሲል ደግሞ ምን ይሆናል? ቢኢጂኤኤን ፓስት e ይሆናል። okay እንደገና ደግሞ he ይላል፣ she ይላል። ተመሳሳይ በሆነ መልኩ ይሄዳል። ከዛ መጨረሻ ላይ ደግሞ ምንድን ነው የሚሆነው? I will I will begin okay B E G I N መጀመሪያ ላይ ያለችውን ይደግማል ማለት ነው። then ከ I ቀጥሎ he ይላል። okay she ይላል። smart የሆነ ተማሪ ሁሉንም መልስ ያገኛል የሚል እምነት አለኝ። አንድ ጊዜ እደግማለሁ፣ እያዳመጣችሁ ትጽፋላችሁ፣ እያዳመጣችሁም ትናገራላችሁ። okay so ልምምዱን በተለያየ አቅጣጫ ማስፋት ትችላላችሁ። ተዘጋጁ። አንድ ሁለት ሶስት ቱ ቢጊን ሺ ፕሮሚስድ to begin. Begin. Please begin. Beginning. We are beginning. Begun. It is begun. It was begun. I begin. He begins. She begins. It begins. You begin. We begin. They begin. I began. He began. She began. It began. You began. We began. They began. I will begin. He will begin. She will begin. It will begin. You will begin. We will begin. They will begin. ኦራይት ኤቭሪዋን እንግዲህ የዛሬ ክላሳችን ይህን ይመስል ነበር። ጊዜ ሲኖራችሁ በመደጋገም ሁሉንም ጥያቄዎች ለመስራት ጥረት አድርጉ ፕሊዝ። በሚቀጥለው class እስከማገኛችሁ እንግዲህ በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ፣ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። ማለዳ ላይ፣ ምሽት ላይ፣ ሌሊት ላይ የምታጠኑ ሁሉ በያላችሁበት ሰላም እላችኋለሁ። በሚቀጥለው class እስከምንገናኝ አብሬያችሁ የቆየሁት የእናንተው አብርሃም ከኤኬቲዩብ ነኝ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻ